бочку поставим. Ау. <laughs> Ты взрывную бочку специально поставил, да, чтобы веселее Видимо, как-то... А ты что думаешь, электричество взорвет бочку с бензином, что ли? По-моему, не важно. Ну, ее, может, не взорвет, ну, но она хорошо отлетит. Давай... Она же электричество проводит, ну ты чё? Бензин не проводит электричество. Так, и э, запускать, да, так? Вау, ста... Опа! <laughs> Е олд The old chopper. Замечательно. Ой, название. ой, она возвращается, я забыл совсем. Раз и готово. Заебись. Ты успел быть, Коль, что ты? <laughs> Блять, он действительно успел, сука. Ты надеялся обратно. Я поехал, ребят. Ну вас нафиг всех. Ты меня сейчас убьешь. А как ты это делаешь, ёпта? <gasps> Блять! Я извиняюсь. Я залез на пассажирское сиденье и стреляю игровой пушкой просто это все. Это мне не нравится это, Андрюх. Я его разверну. Сейчас, подожди, я только его разверну сначала. Э, так, ты поставил, да? Да, да. А, тут я. Давай. Я а, сейчас, подожди, подожди. На, лишний груз отсюда только выкинуть, иначе я точно... Это, это твое укрытие на самом деле. Ага, я тоже думал укрытие, когда был а, Спасибо, что выбрали нашу компанию За бортом 24 градуса. <laughs> Полет предстоит. Погода безветренная. Чем Надеюсь, что вам понравится летать. Блевать мне? На нашем <laughs> кране. Полетели. Пристегните ремни. Нифига себе. Открыли штуки иллюминаторов. Все. Интересно. Сейчас а тебя развернет, крышу, будешь по ним крышу. стрелять. Мочи, ублюдков. Я их не вижу. <laughs> Сейчас я тебя пущу чуть ниже. Блин. Сейчас, сейчас, сука. Меня <laughs> видят. Вау, вау, вау, ты слишком опускаешь. Блять, там, там чувак есть за дверью. Вышел. Сейчас будешь меня стрелять? Ай, блядь! Какая засранка, иди сюда. Ну, иди сюда. Воу, воу, воу, воу, воу. Он дрифтом. Блять, анимация персонажа, он так бегает там, сука. Давай его! Бля, что окончательно запутался, он не стреляет, я нервничать начинаю. Блядь. Коленька, уходи оттуда, блядь. Быстрее в шконку. Ай-яй-яй. Короче, мне нужен автоэвакуатор. Это не вопрос. Да и грузовик, грузовик могу. Ну, подожди. Могу попробовать. Если салют, наверное, там место пассажира. Нет, только грузовик. К сожалению. Жук, жук! Так, за самым жук там, да. Второй еще подходит. Жука прихлопнуть. Третий еще подходит. Оружие. Нихера себе он, блядь, не валяшся. Жук тебя жрет. Уходи. Уходи. Сейчас, сейчас, сейчас. Уходи. Убегай. Убегай. Да иди твою мать. Раскачан слишком. Стало 3 хп. Сейчас, сейчас, сейчас, последняя попытка. Let's go! Молодец. <laughs> Саш, тебе только играть в автоматах там, где, знаешь, выигрывают эти как... <laughs> Жук! Олег! Ох ты, Саша, его перекрыл, его прыжок! Он прыгнул и врезался в этот... в магнит. Давай, Саш, ты сможешь, я в тебя верю. Да, Нихуя себе ты его примагнитил. Саша, что ты делаешь, ёпты? И... Нихуя! Куда его там его закинули? Ой, да тут Олег катается. А. Кольца, Олег, залази, попробуй э, в этот аттракцион тоже, залази. А, ну, наверное, охуеннее всего сесть в этот задний, где этот, как открытый. А, ну да, кстати, можно попробуем. Сядьте назад, назад, сядьте. Саш, а ну покатай их. <laughs> Знаешь, самое охуенное получается, если ты с разгона за что-нибудь зацепляешь. Вот там вот с разгона едет там эти башни. Просто, если мы сейчас еще вылетим, да башня. Вы держитесь покрепче за, за кресло. Вау. Нихуя, и вот она башенка. Обстреп, что? Вон! Ау, больно! Это... Корабль? <laughs> Это, это опасный аттракцион. Саша, ты сертификацию вообще прошел как? Я летчик первого класса. Я не Николай Саша сейчас откинется нахрен. Щупальца опустилась и... Мост поднял. Ау, больно! Блять, ну что такое, Саша? Фактически я могу подцепить ее и э, контейнер воу, одновременно. Воу, я уже на самого Так. Нормально? Что-то новенькое. По-моему, нормально. Что, вы готовы, дети? Готовы, капитан, давай. Uh, э, а если что, я буду видеть. Ебать колотить. Интересно, что, вообще с той машиной, которая самая первая? А, меня дамажит, не могу. Нет, Я нет. Машина... <laughs> Одного потерял. Так, ты можешь выехать? Э, попробуйте. <laughs> Это уже распоряжение Андрюхи, не знаю. Да не хер вы там выйдете, ёпта. Саша все четенько там <laughs> забаррикадировал. Ему была поставлена установка в двухместный этот <laughs> кек ТХ-4. Четыре машины. О, о, о, хорошо назад. Пару раз. Жик, жик, но. Давай, давай, давай. А что будет, если нас раскрутить и бросить? Вот я это, собственно, и сделал. Ну, не в воду, если только. посмотри на это. Не вижу. На баге. Прям? Нет, э, лев застрял в ней. Это стрельнуться не может. А, да? Мне кажется, он его чинит. Двигатель сейчас работает, так что, наверное, слышно. нем, что ли, прыгаешь? Нормально. Как же это забавно выглядит. Слишком близко, да, тоже не надо. Пробуй. Давай, пробуй. О, вроде ну, всех. О, шикарно. Сделай скрин. О, вот это карусель, ёпты. Ну что, покатать вас? Карусель, карусель, кто успел, тот и сель. На на наш веселый карусель. Мне кажется, в шлеме виртуальной реальности эта игра заиграет новыми красками. Ну-ка, если F3 нажать. Да, неплохо. F3. Блин, а прикольно было бы, если скорость вращения была больше, можно было бы вас в море туда захерачить. <laughs> Отпускаешь? Так, ну чё, давай сейчас <laughs> Не, это больше эпично из глаз смотрится, когда кружит во все так. Ну да. Опа! <laughs> Отлично, я знал, что хоть кто-то должен заскочить. Так, а Скай помер? Нет, Скай а жив. Прекрасно. Сейчас я подниму, Скай, стой там. Скай. Я же сказал, там одного стекла мало было. Как-то ну, экстремально. <laughs> Коля там забаррикадировал, пока мы тут развлекались, что ли? Мало сказать забаррикадировал. Ты просто пиздец, по-моему, все бочки на уровне собрал. Ну <laughs> Блять, я это сделал практически, сука! используй. Давай, давай, давай, давай, давай. Прял в него. Да ладно, прям в эту херню врезался. Да. Ой, сори. Блять! Да как это так? Я же вообще не туда выстрелил. А во что ты сейчас стрелял? В стену тупо вот так вот. Ну ты не пробил, меня убил, правильно. Смотри, а ты был в дверях, а ты был в дверях. я был с другой стороны, нет? Ну, да, ну ты же, вот, вот смотри, где ты умер и куда я стрелял. Я вижу другую, вот, видишь? с той стороны, с этой. Вот, видишь, где вот вышло вот так вот. А, а ты умер это вот магически. Вот, как, свет, как да? это могло быть? Это неведомые красные точки на всех домах. Да, ты человек развлекался. Иллюминати. Ну я тут убил кабанов кучу ножи, впрочем, помимо сала. Что? Спасибо. Извини, видимо, ударил по тормозам и вышел из машины, и она продолжила тыкаться дальше по прямой. Кстати, а вот такие случаи юридически как, как квалифицируются? У меня два они, хп только они, сняло. Они мусор, короче, попадали и... А чё он сидит? Подожди, а она же не условка. Скай, подожди, поживи, просто поживи, дай respawn. Скай уцелел единственный. Блять, Скай единственный уцелел. О, погоди. Эй, стой! Ты как, Олег? Держи зубами. Ай, ай, ай. Так. Я могу э. послать жуков на спасение. Спасибо. Жучки, давайте, спасайте Олега. Нет. Это, конечно, печально было. Нет, они отказываются туда идти. Ну, дураки, что ли? Такой камикадзе был, блядь. О, бля. Ребята почти по запчастям уже разобрался. Мина! Ну, откуда я что мне кажется, извини. Павн снизу произошел почему-то, блядь. Мина? Отлично, здесь Олег красавчик просто сначала меня там подорвал, а потом ровно через секунду Сашу там же, на том же месте. Тоже, сука, той же миной, блядь. Это просто, просто, это, это скилл, ребят. Это просто скилл. О. Да, мы посмотрим, если они будут... Классный ход, я это видел. Это же та жидкость, из которой делают наш российский сыр. Бля, бля, бля, бля. Так. Ну А, усаж. О, спасибо. Это а у меня мало хпшек. Ну и зачем мы все это делали, как вы думаете? Где тут выход? Тут тупик. Блять. А может вот по этой трубе наверх? А, вот туда да. что ли? Определ определенно. <laughs> Блять! Клум клумба идет первым. Супер приз автомобиль. Сюда. Все, все, я понял. Что тут такое? Полетела грусть. Мой брат близнец. Пойду пройдусь. А, твой брат близнец и арбуз. А смотри, Андрей арбуз принес. Мне не стукнул по голове. По нам стреляют какие-то. Снял уже. А бар... бомжи с улицы. Э, да! Что запустил? Ой! Минус арбуз. И минус арбуз. Ой, сори, я хотел... Ну, а слушай, пролетает. И куда ты за текстуру улетела? Ничего себе. Там что-то ничего нет. Ладно. Там нужна твоя помощь срочно. Кто такой? Август. Миссия выполнима. А теперь в качестве приза мы взорвем буржуйку. А вот это что такое? А, блядь, это блядь! Это, это буржуйка. Вот, мы ее взорвем. Бля. Охуенно поставил. Охуенно просто. Вы заминировать, походу, эти дела. Вот, по-моему, здесь вот надо поставить. Смотри, как. А как вот, если просто поставить мину, да, она будет ну, нормально? Посмотрите. Да, прикольно. Ты а. ходишь, как будто бы... Возможно, ты король этой вечеринки. Да, блин. Андрей, не делай глупости. О, попал. О, попал. Андрей, делай глупости. Тут аптечек три штуки. Две. Можете подойти, подобрать. Коля, иди сюда обратно, Коля. Погоди. Кстати, ночью ну а вас всех. Ой, Коля, блядь, вернись. Блять, <laughs> Андрюха. Там снайпер, снайпер, Я аккуратно. Вернись. Лол. Спасибо. <laughs> Там снайпер. Я, я, тебя укрытие, а ты... <laughs> План провалился, а, У меня 9 аптечек, насколько я понимаю. Нет, нет, план хороший. Это как с коммунизмом, план хороший, но, блядь, что не так? Да Дима вперед меня бежал, и я, блядь, прям Проклятый дал спину, блядь. Умри. Раскинул мозгами, да. Кого из да. вас пристрелить? В этой хуйне там живой компонент есть. Давай, Саша, сколько я помню. Да мы уже видели. Было. Не надо меня. 22 у тебя и 18 у тебя. Вы оба, вы оба сдохнете. Давай скоро. русскую рулетку. Сначала стреляю я, потом стреляешь ты. Давай. Я же говорю, сначала я, а потом ты, Саша. А, блядь, давай, сори, сори, сори, я перепутал. Ты нарушаешь правила, понимаешь? Я понимаю, да, извините. А, Андрю, давай в рулетку сыграем, ебать. Где ты там? А ты мертв? А На ну, крыше наша, прикольно. Ой, блин, Саша, ты опять нарушаешь правила, но ну ты не по правилам играешь. А, вот она хитрожопость в чем. Все понял. Ой, Коля жирный, Коля. Кто говорил, вы, тебя... вы что там делаете, ребятки? Мы идем. А, а О, блядь! Хорошо, мне пизданули. Что случилось-то? Бля! Да, вот именно это. <laughs> Блять, Сава каждый... Я Сава сначала убил с арбалета, потом Саша теперь... Бля, просто проходит сквозь ну текстуры, я шел назад и ну стрелял по этим уебанам, и неожиданно Олег появился у меня прямо перед этим. А, значит, нам надо вот эту штучку э, видимо, открыть с этой стороны. Она просто заклеена, по-моему. Какая? Вот это. Яйцами у нее, яйцами. Бля, я бы никогда в жизни не допер до этой хуйни, ебаный рот. Сейчас, может быть, мина и вот так вот я... Бля, это пиздец. Ова. Я бы до этой хуйни не допер бы, реально. Да? М-м, я уже пошел наверх. Блять! <laughs> Как вы ее открыли? Вы чё, Идем просто грабить Гану. Да, там с другой стороны сеточка, я через сеточку а, Ты же сам сказал, что она запертая, я пошел Я не думал, что она прозрачна для гравити ребят. Я просто кинул на мину, решил сейчас мины выбить ее. А там <laughs> ты, <laughs> только нажал на ПКМ, ты открыл эту дверь и побежал. Я не понимаю, как это работает. А толком бомб операцию эту там же нет. Ну да, там же эта хрень. Ой. Ой. Кстати, а как вариант? Ее можно как-то поставить? А, она не берется, да? Полностью. Ее только можно пшикать. Переломался. Да, О, слушай, так это уже, это уже полдела. Давайте кто Нихера себе. Блин. Я это... Я это увидел. Блять, кто-то меня убил. Укрывайся где-нибудь, Са- Андрей. Кто за Ты видел, как Олег улетел наверх, нет? Я увидел, как Саша расплющил.